ichkanlarga atalgan qo'shiq deydi <laughs> o'zi bugun bugun emas ertaga eshitiladigan qo'shiqda deydi erta turdim ozonda sho'rva qaynar qozonda boshda oriq ozonda kecha ko'payib ketdi erta turdim ozonda sho'rva qaynar qozonda boshda og'riq ozonda kecha ko'payib ketdi 3-4 ulfat ko'rishib 50 dan bo'lishib mazza qilib kulishib kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi yomon ko'payib ketdi markasiga qaramay butilkani sanamay ko'tarib muz ayamay kecha ko'payib ketdi markasiga qaramay butilkani sanamay ko'tarib muz ayamay kecha ko'payib ketdi o'zimga kelganim yo'q ko'chaga chiqqanim yo'q buguncha ichganim yo'q kecha ko'payib ketdi O'zimga kelganim yo'q, ko'chaga chiqqanim yo'q, buguncha ichganim yo'q, kecha ko'payib ketdi. Avval oldik sog'lik uchun dumba, jigar yog'lik uchun, toza havo tog'lik uchun, kecha ko'payib ketdi. Avval ichdik sog'lik uchun dumba, jigar yog'lik uchun, toza havo tog'lik uchun, kecha ko'payib ketdi. Kecha ko'payib ketdi. Keçe köpayıp gitti Keçe köpayıp gitti Yaman köpayıp gitti La la la La la la la la la la La la la La la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la tagini aytib qo'ymadiz qaysini o'n sakkiz yoshda o'n sakkiz yosh akram tog'ang qo'lga tushib qolgani haqida qo'shildimi yomon bo'lgan ey bir bu voqeani aytib beray olyapsizlarmi endi bu albatta hazil kameraga mana haldan beri kameraga olmayapsizlarmi biton qishloqda qo'lga tushib qolganim haqida qo'shiq bitondan qo'lga uylar bo'ladi balat balat nima mikrorayon deydimi ana borganlar biladi birpasda kulib yuboryapti <laughs> to'rtinchi etajda bittasi qilay qilib e, o'tirsa eshigi qiqit ochilib xotini kirib qolsa bo'ladimi e makkaday makkaday terchi ketdi til tangliga yopishib qolgan gap aylanmaydi unaqa paytda xotinlar ham juda zo'rg'a turadida tayyor turadi qachon erni ushlab olsammikin sraz to'play boshlanmaydi arslonim nima qilib o'tiribsiz begina uyda to'rtinchi etajga chiqib qolib begina qizlar bilan halada e, ne tuzatgani kelgandim iye qishni kunida boring balkonga chiqib turing dedilar balkonga chiqib ketgan ekanlar haligi qizga qarab singlim nima keragi bor edi meni arslonim yo'ldan urib bu uncha bunaqa joylarga kelmagan umri bino kelib bekor olib kelibsiz ikkinchi olib kelmang qattiq xafa bo'laman bo'ptimi qizim yuring dadasi ketdik demaydi hech qachon nima degan ashula qilib aytib beraman qo'lga tushib bo'lgan endi o'zimni otimni qo'yaveraman endi xafa bo'lmasin qolmasin qo'lga tushganlar ham deydi <laughs> yigirma bir yosh qizim go'zal qalam qosh qizim aylanay kundosh qizim akram tog'ayni tinch qo'y aylanay kundosh qizim akram tog'ayni tinch qo'y sen gulday bir oy sulu munosibmi senga u axir bobong tengiku akram tog'ayni tinch qo'y axir bobong tengiku akram tog'ayni tinch qo'y boya bo'lsa sochini ichirsa ko'z qoshini bilmaysanda yoshini akram tog'ayni tinch qo'y voy bilmaysanda yoshini akram

yerda yosharishimga yosh xotin kerak menga yosharib ketdi juda akram tog'ayni tinch qo'y yosharib ketdi juda akram tog'ayni tinch qo'y kiyinib olsa bashang bemalol yurolmasang voy erim shu deyolmasang akram tog'ayni tinch qo'y erim shu deyolmasang akram tog'ayni tinch qo'y puli bo'lsa ham qop qop sangul u bir ketmonsob jon bolam tengingni top akram tog'ay tog'ayni tinch qo'y jon bolam tengingni top akram tog'ayni tinch qo'y aytgin ozmas uyalsin uyiga ham boylansin xolagina aylansin akram tog'ayni tinch qo'y xolajoning aylansin akram tog'ayni tinch qo'y urib rosa kuydirdi yurib rosa kuydirdi er emas bu kuydirgi akram tog'ayni tinch qo'y voy er emas bu kuydirgi akram tog'ayni tinch qo'y intilib tog' olmasin jismi joni tolmasin dumda o'lib qolmasin akram tog'angni tinch qo'y voy o'lib netib qolmasin akram tog'angni tinch qo'y lay la la la la la la la la la la la la la la oldiga solib olib ketayotgandi mahalladagi xotinlarga xudo berdiyu sahar eshitib kelayotgan ekan qayerdan kelyapti er xotin tinchlikmi nima bo'ldi nima janjal deb yuboradigan xotinlar ko'pda mahallada endi qo'lga tushib qolgan er azartda e, domdan bir qop pul tushdi tanga pangasi bilan bir qizni sevib qoldim yanga pangasi bilan domdan bir qop pul tushdi tanga pangasi bilan bir qizni sevib qoldim yanga pangasi bilan ana bo'ldi tomosha e, mana bo'ldi tomosha hozirgacha yuribman devor devorlar osha voy jon bodamjon buyurmang siz ayibga o'ynab kulganingiz qolar voy quloq can gapga voy jon bodamjon xudo g'amni ketkazsin hammamizni to'y tomosha hazilga yetkazsin sog' bo'linglar